हमारे फेसबुक यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलें मजीद अपडेट्स के लिए एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हमारी शफीक सन्स की ऐप डाउनलोड करें